Äh, gut, also jetzt kommen wir wieder mal zu was Ernsterem. Ja. Das ist so eine lange Frage. Ist so bescheuert, diese Frage. <laughs> äh, wie teuer ist ein Van Gogh-Gemälde im Durchschnitt, wenn es umgedreht auf den Kopf an der Decke eines Raumes ohne Fenster hängt? <laughs> Sag mal, das hängt kein Mensch, hängt das Bild in einem Raum ohne Fenster. Es sei denn, es hängt im Museum. Ja. Ähm, ja, also bitte. Also das ist äh, die Hälfte des Preises, der normal an der Wand ist. Die, was? Also das ist die Hälfte des Preises, wie wenn es normal an der Wand hängt. Tatsächlich? Mhm. Nur die Hälfte? Nur die Hälfte. Dann könnte ich mir, könnte ich mir einfach doch leisten. Ja. Und dadurch kann man auch, äh, wenn man das im Museum äh, so dann hinhängt, kann man auch extrem den Wert mindern. Ja. Und somit die Wirtschaft beeinflussen. Ach, oh du, du machst ja Sachen.